做咗創想 3D 打印機嘅代言人之後咧，卡洛斯除咗有介紹創想嘅機器之外，亦都會同大家分享一啲 3D 打印嘅經驗嘅。例如上一次我同大家分析咗用唔同品牌嘅 PLA 去配搭唔同型號嘅打印機，各會得出咩效果。跟住就好多朋友問我啦，你幾時介紹其他嘅打印材料啊？其實卡洛斯咧一向都有打印 TPU 呢種軟材料經驗嘅，所以今日就打算同大家分享下心得。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 正正因為咁咧，所以 PLA 啦，就算你用其他品牌嘅 PLA 咧，個問題都唔會咁大。而 TPU 咧，如果你唔用翻創想嘅品牌咧，基本上成功率咧係好低嘅。但今日我係收到佢哋寄嚟嘅材料啊，所以正正可以同大家分享一下。可能 TPU 嘅用途真係冇 PLA 咁廣泛，所以創想俾到我顏色都唔係好多啫。我今次收到嘅藍色、紅色同埋橙色。拎上手比較 PLA 同 TPU 咧，發覺 TPU 軟好多嘅。 熬佢都冇声出嘅，而熬 PLA 嘅时候会听到撞击声大家一齐嚟听下。我之前喺泰坦近程打印投影片里边嘅解说咧，PLA 嘅质地咧就比较脆嘅，好容易断嘅。而我呢度咧就有第二款材料啦，呢款材料叫 TPU，咁咧佢就好软嘅，一种软性嘅材料嚟嘅，适合打印啲有弹性嘅物品。 但係針我就冇兩頭嚟㗎，依架機原本設計咧就係打印呢個硬嘅材料㗎，所以佢用咗一條咁樣嘅白色膠管，呢條膠管咧我哋稱為雪佛龍管，就將呢個料咧導引到去個打印頭度先打印出嚟。但相反，如果用 t b u 呢種咁軟嘅材料咧，你經過呢條軟管拱落去咧，佢又完全拱唔到啊，因為如果拱入去嗰陣時佢咪會咁樣咯。正正由於咁咧，所以我哋先至要買呢個 Titan Extruder。 呢個所謂泰坦頭啊，其實係一個近程嘅打印頭。呢個就係我哋所謂嘅泰坦頭啦。其實就係一個 step motor 加上一組齒輪嘅裝置。另外一點，大家都要注意嘅就係 TPU 材料咧個打印速度咧唔可以太快嘅，一般係要調校到三十五至四十五之間啦。所以一隻咁嘅大笨象仔你要打印咗我十七個鐘頭㗎。嗱，睇咗我之前嘅講解咧，大家應該知道咧要打印 TPU 呢種材料啦。 即种種近端嘅擠出頭咧，會比較好好多咯。但好可惜啊，只有 C r 系列咧，可可以安裝泰坦頭嘅啫。至於之前我熱推嘅幾款創想嘅 Ender 系列機器咧，官方並冇提供泰坦頭嘅配件。如果家中只有 Ender 系列嘅機器，又係咪真係打印唔到 TPU 咧？今日卡洛斯同你驗證一下，我哋不妨上星 r 搜集一下，究竟乜嘢嘅裝置或者配件適合用 TPU 嚟打印啦？嗱，好明顯一定係需要有啲彈性嘅要求啦。 好似要個電線捆帶咁啦，又或者一啲需要貼合面型嘅口罩配件。此外，穿帶嘅飾物，例如手帶咁，都係需要用軟性嘅物料嚟打印噶。於是，我下載咗一套電線嘅捆帶，再入 q l r a 喺耗材方面咧，我選咗 TPU 九十五 A。只要材料選對咗咧，打印温度已經設定為二百二十八度，一個好適合打印 TPU 嘅温度啦。 而我根據以往嘅經驗，將列印速度由五十 mm per second 修改為三十 mm per second。如果使用近程頭打印咧，其實呢個設定已經係冇問題噶啦。我而家打算用 Ender 3 V2 嘅遠程打印頭嚟打印呢個紅色嘅 TPU 喎，真係祝我好運啦！由於 TPU 料真係好軟，單單換料嘅時候要將舊嘅料拱走咧，都花咗我好多精力。 記得個打印頭咧，必須要調校到差不多二百四十度先至好進行，否則就好容易濕頭噶啦。而家見到紅色嘅 TPU 咧，已經將我之前嘅黑色 TPU 拱曬出嚟啦。由於好擔心唔成功啊，所以我特別將打印機嘅 Printing Speed 咧由一百調校成三十先至進行打印。其實即使打印到咧，都會用咗三倍嘅時間嘅。比較令我欣慰嘅就係，始終叫做出到了打印到，比起之前用泰坦頭配合其他品牌嘅 TPU。 好似仲順暢好多喎，但係犧牲嘅就係時間。打印薄薄兩條電線索帶，用咗差不多四個半鐘頭。由於料係軟性嘅，所以脱廠咧完全不成問題，非常容易嘅。而 TPU 咧亦都產生佢實際功用，真係可以用嚟捆住電線㗎。而 TPU 咧亦都冇毒嘅，所以我覺得用嚟打印俾小朋友玩嘅玩具，亦都係比較安全嘅。 而且打印出嚟软淋淋应该几好玩嘅，好似呢只小象，我都曾经用过其他品牌嘅耗料打印过，效果都唔错。但系按照翻头先 l u r a 嘅设定咧，基本打印时间要九个小时。如果我再将 Printing Speed 设为三十咧，就要成二十几个钟头噶啦。所以我再冒险将 Printing Speed 改为五十，按照计算咧，大约都要十八个钟头。但系令我惊奇嘅就系，教到 Printing Speed 五十。 打印出嚟嘅效果竟然唔系太差喎。由于呢个都系我第一次用远程嚟打印小象，所以唯有将佢同泰坦头打印嗰只比较下啦。泰坦头嗰只咧就用咗零点一嘅层口嘅，而呢只用零点二嘅层口，竟然效果唔差得几远。唯独就系呢只红色嘅材料啦，系半透明嘅，而我调教个外壳咧就比较薄，所以好似着咗透视装咁添。至于柔软程度咧？ 创想嘅 TPU 咧，似乎更加远一啲添。为咗进一步改善效果，实验唔可以俾佢停。而家我转用一只完全唔透明嘅蓝色 TPU，仍然用翻光才嘅设定，打印十八个钟头，果然就冇咗头先半透明嗰个问题啦。但系三只比较起上嚟咧，我仍然好似觉得之前用近程头打印嗰只好似滑一啲咁，因为之前系用咗零点一层厚噶嘛。 但系如果我再用 Super Quality 去印蓝色呢只咧，我就要用到成三十几个钟头，为咗做好个实验，我都豁出去啦。但系目测所得 Super Quality 嘅效果，此乎同 Normal 分別不大。打印完你会发觉 Super Quality 咧，確實係滑少少嘅，但係值唔值得為咗咁樣花多十幾個鐘頭咧，就真係見仁見智啦。好啦，實驗做全套。 我试埋第三种嘅材料，就系呢只半透明嘅橙色 TPU。但系今次我抱住实验嘅心态，将 p a i n t i n g Speed 转翻做一百，大家不妨估下效果会点啊！竟然出乎我所料，唔止印到，仲好靓添啊！时间方面变翻做九个钟头，将咁多只牌牌坐一齐嚟睇，反而 p a i n t i n g Speed 一百用九个钟头呢一只系最靓添。咁我之前呢十八个钟头。 二十幾個鐘頭、三十幾個鐘頭咪白費。為咗證明係咪橙色呢只料特別靚，可以用一百個速度，我最後一個實驗就係會用藍色做 control，用一百速度再印一次。結果大家應該睇到咯，呢個結果咧確實係毀我三觀嘅，因為竟然用遠程頭都可以用翻近程頭嘅速度打印，而且仲得到咁樣效果添。 三只蓝色小象用相同材料，前面依只系用咗九个钟头，后面嗰两只分别用咗十八同埋三十几个钟头，效果点样嘅？大家自己用眼嚟判断最后我将所有我做过实验嚟做一个大检阅，让大家参考每个参数嘅设定，方便将来设定嚟打印。 到尾啦，我再转用另外一部机，就系 Endeavour Pro，用翻相同嘅设定嚟打印，一样系成功嘅。经过咗一个星期日以继夜嘅打印，用过唔同嘅颜色嘅材料，不同嘅打印层厚度，以至控制埋打印机嘅出料速度，我真系绝对谂唔到会有咁嘅结果嘅。结论可能就系唔理你用近端打印头或者远程打印头都好。 除咗要好好控制打印温度同埋打印速度之外，原来材料嘅选择咧，先至系得到好嘅打印效果嘅最重要因素。无论你之後打算用乜嘢机种、近程打印或者远程打印都好，希望卡洛斯打印 TPU 嘅实验咧，可以俾到你一啲参考。喜欢我影片嘅，请你订阅、点赞同埋分享出去。